Ek wil graag saam met jou Handelinge 28 lees. Dis 'n ongelooflike storie eintlik hoe die Here my hierdie week gevat het en teen donderdag eintlik heeltemal op 'n ander rigting gesit het en toe gister weer 'n bietjie dieper op 'n ander rigting. So ek wil saam met jou lees vanuit die laaste gedeelte van Handelinge, Paulus se tydjie in Rome. En dit is so kort, dit is eintlik so kort af. Die boek eindig so kort, maar lees saam met my by vers 16. Handelinge 28 vers 16. Na ons aankoms in Rome het Paulus die vergunning gekry om op sy eie te woon met 'n soldaat om hom te bewaak. 3 dae later dat die Joodse leiers na hom toe uitgenooi, toe hulle bymekaar gekom het, het hy vir hulle gesê: "Broers, ek het niks teen ons volk of teen die gebruike van ons voorvaders gedoen nie. En tog is ek in Jerusalem gevange geneem en aan die Romeine uitgelewer. Hulle het my verhoor en wou my loslaat omdat daar geen rede was om my ter dood te veroordeel nie. Maar omdat die Jode daarteen beswaar gemaak het, is ek gedwing om my op die keiser te beroep. Dit beteken egter nie dat ek 'n aanklag teen my volk gaan inbring nie. Dit is dan die rede waarom ek u laat roep het om u te ontmoet en met u te praat. Ek is in hierdie boeye ter wille van hom vir wie Israel verwag. Toe sê hulle vir hom: Ons het geen briewe oor u van Judea af gekry nie en nie een van ons broers het berig oor u gebring of iets kwaads van u gesê nie. Ons wil graag hoor wat u wat u dink. Maar al wat ons weet is dat daar oral teenstand teen hierdie rigting is. Hulle het toe 'n datum met hom afgespreek en op daardie dag daar nog meer mense na die plek toe gekom waar hy gebly het. Van vroeg die môre tot laat die aand het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Deur sy uiteensetting het daar party oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en hulle het weggegaan, maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê. Hoe waar is dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê: "Gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle: Julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie en kyk en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Jode nou moet julle goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het. En hy het almal ontvang wat hom kom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Hy het dit gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. En so eindig die boek Handelinge. So Paulus is in Rome om homself op die keiser te beroep Want sien die Jode het hom beskuldig. Hulle het hom beskuldig dat hy 'n ketter is, dat hy 'n 'n 'n leier van 'n sekte is. In hoofstuk 23 in die 24 vers 5 som dit eintlik vir ons die beskuldiging so mooi op. Ons beskou hierdie man as 'n gevaar vir die samelewing, sê Handelinge 24 vers 5. Hy bring skeuring in die Joodse geleedere dwars oor die wêreld. Hy is 'n leier van die dwaalrigting van die Nasareëners en toe hy probeer het homself die tempel te ontheilig, het ons hom gevange geneem. Dis die aggressie waarmee die Jode eintlik reageer op Paulus se boodskap. Toe kom hy voor Festus, nee ekskuus, eers Felix, die goewerneur van Judea, die Romeinse die Romeinse goewerneur, en Felix sê: "Nee, hierdie man is onskuldig, maar Felix wou in die goeie boekies van die Jode gebly het. So vir 2 jaar bly Paulus nog steeds in Jerusalem in die tronk. 'n Nuwe goewerneur kom, Festus. Hy hoor Paulus se saak en hy sê hierdie man het geen skuld of nou, niks verkeerd gedoen om die dood te veroordeel nie. En in daai tyd kom die nuwe koning, koning Agrippa en sy vrou Bernice en hulle kom kuier by Felix en hy luister ook na Paulus se storie. En selfs hy sê Paulus is onskuldig. Tot in die Joodse raad was daar 'n 'n kwessie, was daar spanning tussen is Paulus skuldig of is hy nie skuldig nie. En daarom moet hy Rome toe gaan. Daarom moet hy op Rome homself op Rome beroep om by die keiser sy onskuld te kan bekragtig. Nou die boek Handelinge eindig eintlik so stomp dat ons nie eintlik weet of Paulus by die Rome by, by, by die keiser was nie. Ons weet nie eintlik wat gebeur het hierna nie. Maar is dit nie mooi nie? Dis asof die Heilige Gees wil kom sê ons skryf die volgende hoofstukke van Handelinge. Dis ons wat aanhou. Jy sien Paulus se patroon was presies dieselfde. In elke stad wat hy gekom het, het hy 'n patroon gehad. Hy kom heel eerste en roep die Jode. Hy roep die mense wat hom vervolg. Hy roep die mense wat wat hom sleg behandel. Hy weet die waarskynlikheid is dat ek gaan uit hierdie stad uit moet vlug of hulle gaan my vang en ek gaan in boeye uit hierdie stad uitgelei word, maar hy roep nog steeds die Jode. En dan dis dis asof Romeine 10 vers 1 eintlik waar word. Romeine 10 vers 1 sê Paulus my harte wens vir die Jode is dat hulle dat hulle gered moet word. Hy tree op uit liefde. Dan vertel die teks ons, hulle kry nog 'n datum, hulle maak 'n afspraak en daar kom meer mense as wat oorspronklik daar was. Interessant, daar was tussen 7 en 10 sinagoges in Rome. So dit was 'n groot aantal mense, 'n groot aantal Jode. Daar was 'n klomp invloedryke Joodse leiers en Joodse besigheidmense in Rome en hulle almal kom. En dan sit Paulus van vroegoggend tot laat aand en hy praat met hulle en dan gebeur die volgende patroon. Want weer gebeur dit dat daar dat party glo en party glo nie. Party sê hierdie waarheid wat hierdie man vir ons uit die geskrifte, uit die Ou Testament uitleer, dis werklik so. Jesus is die een wat ons verwag het en ander sê nee, dit dit dis dis nie die waarheid nie. Julle hoor, elke keer in hoofstuk 14 in Ikonium, in hoofstuk 17 in Tessalonika, hoofstuk 18 in Korinte, hoofstuk 19 in Efese, elke keer gebeur dieselfde. Dis die een fout van die evangelie. Dit was in Paulus se tyd so, dis in 2019 presies dieselfde. Of jy glo dit of jy glo dit nie. Nou pan intended, maar daar's geen alle paaie lei nie na Rome nie. Daar's een pad na God. En dis Jesus, die weg, die waarheid, die lewe. En dis hoekom Jesus kom. Jesus is die hoop vir Israel. Israel is van ons stel om hom raak te sien. Die Jode is veronderstel om te sien, hier's die Messias. Ons verwag hom al so lank. En dan kom Jesus en dan sien hulle hom nie. En dis die wending wat in Handelinge 28 gebeur. Die die wending gebeur want vir die 4de keer word Jesaja 6 vir die Jode gesê. Die eerste keer wat Jesaja 6 gesê word is in die konteks van Jesaja. God roep Jesaja om vir die volk te sê: "Julle leef in sonde, julle luister nie wat ek sê nie. Ek waarsku en ek waarsku en nou bring ek 'n hardheid oor julle hart. Nou bring ek 'n afgestompte verstand." Nou maak ek julle oë dof en julle ore doof. Maar daar sal 'n stomp oorbly, sê Jesaja 6. Ook is gek hieroor. Daar's bly 'n stomp oor en daar sal nuwe lote aan hierdie stomp ingeënt word. En ons weet in 2019 dis dis die heidene nasies. Dis ons. Dis ek en jy wat geluister het toe toe daar vir ons gesê het dat Jesus die Messias is, dat die opstanding van Jesus die waarheid is, dat Jesus gekom het en dat Jesus ingetree het in ons wêreld. Ons is die lote volgens Romeine 9:10 en 11. Asseblief gaan bestudeer dit. Ons is die lote wat aan die stomp ingeënt is. En onthou Paulus is 'n Jood. So wanneer hy Handelinge 28 of in Handelinge 28 vir die 4de keer Jesaja 6 aanhaal, dan weet hy hy is die erfgenaam van hierdie lood. Hy's deel van hierdie afstammeling van die hoop wat gebly het. Die tweede keer wat Jesaja 6 aangehaal word, is deur Jesus self in Matteus 13. Jesus sê vir die vir die, vir die, vir die Jode, hy hy praat met hulle in gelykenisse. Hy praat met hulle uh, om omdat hy die die Messias is. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hoe reageer hulle? Hulle verwerp hom. En dan vra sy apostels, Here, maar maar hoekom praat u in gelykenisse met die Jode? En dan sê Jesus, Jesaja 6. Daar's 'n hardheid oor hulle hart. Daar's 'n dofheid Daar's 'n afgestompteid. Want daar's ongeloof. In Johannes 12 word Jesaja 6 ook aangehaal. Lees dit saam met my, Johannes 12 vers 37. Alhoewel Jesus so baie wondertekens vir die mense gedoen het, het hy hulle tog het hulle tog nie in hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word. Dis Jesaja 53. Here wie het geglo wat ons gehoor het en aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Dis aan hierdie mense geopenbaar, maar tog glo hulle nie. Nou vers 39. Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders en dis Jesaja 6. God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp sodat hulle nie met hulle eie oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Lees mooi. Vers 37 se hulle het nie geglo nie. Word in vers 39 hulle kon nie glo nie. Jy sien want Johannes openbaar Jesus as die die lewende brood. Hy openbaar Jesus as die weg, die waarheid, die lewe. Hy openbaar Jesus as die die die die ewigheid, die opstanding en die lewe. Hy openbaar Jesus in sy volheid en wat doen die Jode? Hulle ontken hom. Hulle verwerp hom. Hulle beledig hom en uiteindelik vermoor hulle Jesus. En dis asof God nou by die monde van Paulus amper half 'n finale stempel kom sit op die Jode se ongeloof wat beloon word met 'n stuk hardheid. Want dis wat hier gebeur. Wanneer Paulus die evangelie verduidelik, wanneer hy die evangelie bring van vroeg tot laat met hulle praat oor die geskrifte en vir hulle wys uit die Ou Testament dat hierdie Jesus die waarheid is, dat hy die enigste waarheid is, dan verwerp hulle hom weer. En die wending wat in Handeling 28 gebeur is, is amper half 'n is 'n stuk heilige woede, is amper half 'n stuk ongemak wat Paulus kom bring en sê die laaste woord. Hy sien hulle amper daar by die deur staan. Hulle is kwaad, hulle wil uitloop en dan sê Paulus, die laaste woord voor julle gaan met julle weet. Hierdie woord het nou waar geword want julle harte is hard in ongeloof kom sê God julle sal nie my glo nie en nou verskuif my aandag nou verskuif my hart van julle na die heidene nasies want hoekom hulle sal luister julle het nie geluister nie Julle is doof vir die evangelie. Julle is hard in julle hart want julle het 'n vooraf hardheid van ongeloof. En nou kom ek teen julle en ek kom sê nou maak ek 'n skuif. Maar daar bly 'n stomp oor. En dis Paulus. Dis ek en jy. Ons word ingeënt. God stuur 'n hardheid oor hulle harte om daar 'n wortel van ongeloof in hulle hart is. Gaan lees Romeine 9:10 en 11. Dan praat Paulus en hy verduidelik hierdie ding eintlik teologies so goed. En hy praat van Farao wat gehoor het en gehoor het en en nie geglo het nie. En uiteindelik het God sy hart hard gemaak. Het God hom verblind. Hulle sal luister. Dis die belofte. Die belofte is dat ek en jy is die heidene nasies wat gehoor het. Ons het geluister na God se roepstem. Ons het verstaan dat Jesus die die waarheid is. So hulle sal luister het in ons waar geword. In die kerk van China waar geword. In die kerk in Suid-Afrika waar geword. Vriende, nou wat maak ons met Israel? Het God nou vergeet van Israel? Is is die Jode nie meer God se volk nie? Het het, het God 'n saak Het het het hy nog 'n saak met Israel? Natuurlik het hy nog 'n saak met Israel. Oorweeg Romeine 11 vers 25 wat sê die verharding het oor 'n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidene nasies in die koninkryk ingegaan het. In vers 32 sê hy dat God het almal, Jode en heidene, het hy aan die ongehoorsaamheid oorgegee sodat hy hom oor hulle kan ontferm. So daar kom 'n dag dat die Jode gaan opstaan en sê hierdie was werklik die waarheid. Daar kom 'n dag dat dat die ganse wêreld voor Jesus sal kniel en elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus alleen die Here is. So die Jode wou nie glo nie en daarom het God sonder hulle te los beweeg na die heidene nasies om sy taak te volbring. Want jy sien dis God se strategie. Van die begin van die verbond af het God gesê: "Julle is my uitverkore volk. Julle moet 'n lig wees vir die nasies." Hy sê elke keer met die verbondsluiting dat jy en jou nageslag En dis hoekom ons vandag hier kan sit. Ons is deel van die verbonds nageslag. Ons is deel van die verbonds volk. Maar Israel was doof vir God se stem om te sê wees 'n lig vir die nasies. Hulle kon nie want hulle het nie geglo in die lig wat die duisternis verdoof nie. En daarom en dis nou my eintlike punt vandag wil God vir my en vir jou as kerk gebruik om sy werk in hierdie wêreld klaar te maak. Daarom het ons 'n evangelisasie taak. Daarom het die kerk 'n roeping tot evangelisasie. Daarom het die kerk, ek en jy, die liggaam van Christus, die mandaat van God om na die heidene nasies toe te gaan, om na mense toe te gaan wat nie in Jesus glo nie en vir hulle die lig te wees en vir hulle te vertel van die redding van God. Dis wat Paulus in Handelinge 28 sê. Die redding van Jesus sal na die heidene nasies toe gaan. Nou oorweeg saam met my 1 Petrus 2 vers 9. En dis hier waar dit interessant raak vir my want gister met ons leraars en kerkraad wegbreek het ek gestap en ek diep ver in die bos ingestap en op stadium in 'n boom gaan sit en so Saggeus vir die Here gevra, "Gee vir my 'n woord." En soos Willem altyd my leer, lees, hou aan waar jy nou lees. As jy besig is met 1 Petrus, hou aan met 1 Petrus. En toe lees ek hierdie kosbare stuk vers, vriende en God praat met ons. 1 Petrus 2 vers 9. Julle komma daarin teen. Met ander woorde, Israel het nie geluister nie. Israel, die volk wat ek gekies het oorspronklik om my werk te doen, het nie geluister nie, maar julle daarin teenoor is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dis ons mandaat. Dit is ons identiteit. Ek is so bewus daarvan dat in Morletta Park in hierdie tyd waarin ons is, gaan dit toe oor die gemeente. Ons is op die voorblad van die van die koerante. Ons is in die nuus Dit gaan net oor die gemeente. Terwyl dit eintlik net oor God gaan. Terwyl dit oor Jesus gaan. Terwyl terwyl dit oor die redding gaan van Jesus in hierdie wêreld. Terwyl ons leef in 'n wêreld wat verlore gaan, wat so slaap, wat so lou is, wat so niks met God te doen het nie, net wanneer dit hulle pas, sal hulle God nader. Hulle gaan verlore en ek en jy worry oor wat ons op die voorblad doen of nie doen nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor 'n liefdesverhouding met Jesus. Julle daarenteen. Nee, moenie hande klap nie. Hierdie is 'n ernstige saak. Het ons luister na wat God vir ons sê. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk. God het vir my en vir jou kerk in Suid-Afrika uitgekies. God het 'n plan. God het 'n mandaat. Hy het 'n hart vir ons. Wil ons soos Israel wees en afgestomp raak? Of sit ons genoeg by die voete van Jesus om te hoor wat sy plan is? Leef ons in totale, totale afhanklikheid voor hom. Die kerk in Suid-Afrika is die uitverkore volk. Ons is 'n nasie wat vir God afgesonder is. Ons is heilig. En ons behoort heilig te wees want God is heilig. Dit gaan nie oor of ons getalle toeneem of afneem nie. Dit gaan nie oor ons geld of ons bankbalans wat werk of nie werk nie. Dit gaan nie oor wat se kar jy ry of waar jy bly nie. Dit gaan oor as jy afgesonder vir Jesus. Spreek jou lewe van heiligheid. Hier moet iemand 'n amen sê. Dis die belangrike plek waar daai hande geklap moet word want God kom vra hoe lyk jou hart? Is jy afgesonder vir Jesus? Jy's die eiendomsvolk van God. Jy behoort nie aan jouself nie. Jy is gekoop en die prys is betaal. Deur 'n kruis wat pyn was, is jy gekoop. Jy is die eiendom van jou Vader. Hm, dit is dan so lekker om ons lewens te beplan. Om uit te kom by 'n plek wat ek wil wees, om doelwitte te hê wat ek bereik het. Maar ons sit die pot mis, want dit gaan nie oor ons nie. Israel was in godsdiens. Petrus sê vir sy gelowiges wat versprei is oor die Romeinse wêreld, Julle kry swaar. Julle is verstrooid. Julle verlang terug na Jerusalem. Julle word vervolg. Maar julle behoort aan God, nie aan jouself nie. Jy is die eiendomsvolk van God. En dan Israel. Morleta Park, kerk in Suid-Afrika. Jy is die volk wat geroep is om die wêreld te vertel van die verlossingsdade van Jesus. Van hom wat jou uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dis wat jy verkondig. Ek het tussen gister en vandag nie noodwendig vreeslik tyd gehad om die woord verkondig te gaan bestudeer nie. Maar ek het wel vanoggend gesien hierdie verkondig woord in in die Grieks is die woord exangelion. Gewoonlik is die woord verkondig euangelion. Dis 'n werkwoord van evangeliseer. Dis 'n werkwoord van bring die goeie genade, bring die goeie nuus. Die evangelie. Wat doen ons ons kerk? Ons evangeliseer want ons bring evangelie. Ons is besig met evangelie. Dan is ons besig met evangelisasie. Ons is besig om die verlossingsdade van Jesus aan mense te bring. Hoekom? Want hy het ons uit die duisternis uitgebring na sy wonderbare lig. Ons is besig om sy naam groot te maak. Ons is besig om sy glorie te besing. En dis wat exangelion beteken. Exangelion beteken so soos ons God loof, soos ons God prys, soos ons in verwondering voor God sit omdat hy ons uit die duisternis geruk het na 'n wonderbare lig. Is mense besig om Jesus in ons lewens te sien? Is mense besig om te hoor van die verlossingsdade van die Here? Julle ouens, ek kan nie verstaan hoekom ons in Suid-Afrika nie praat oor God nie. Hoekom ons net by die kerk kerk praat. Maar Sondagmiddag, as ons braai of Saterdag aand as ons rugby kyk, dan praat ons nie oor Jesus nie, behoede my. Ek praat met God of ek praat oor God met God. Dis ons mentaliteit. Terwyl God wil hê dat ons moet praat met mense rondom ons. Ek hoor hierdie week dan sê mense dit is so moeilik om te praat oor Jesus. Twak. Hy het jou gebring uit duisternis na 'n wonderbare lig. Hoe moeilik is dit om dit te sê? Is jy by die voete van Jesus? Is jy by die voete van Jesus? Leef jy in aanbidding voor God? Dan sal jy praat dan sal mense rondom jou weet dat Jesus die waarheid is. Verstaan julle wat hierdie woord beteken? Exangelion. Ons verkondig die genade van Jesus. Ons kan nie anders nie. Ons kan nie anders nie. Dit is so maklik. Ons duim sê Ons het 'n behoefte aan God. Elke mens het 'n behoefte aan God. Maar sonde kla ons aan. Dis wat die woord sê. Ons kan nie met sonde, met die aanklag van sonde in God se teenwoordigheid kom nie. Daar's 'n skeiding tussen ons en God. Die langste vinger. En daarom kom Jesus die hemelse bruidegom en hy tree in in hierdie wêreld en hy kom ruk ons weg uit die duisternis en sit ons in 'n wonderbare lig wat ons in aanbidding voor Jesus bring en al wat ons nodig het is 'n klein bietjie geloof. So eenvoudig is dit. In Johannes 5 vers 12 sê wie die seën het, het die lewe. Wie nie die seën het nie, het nie die lewe nie. Dis geloofsekerheid. Jy is either in Jesus en jy weet dit of jy's nie in Jesus nie en jy leed leef dit nie. Jesus het jou of uit die duisternis uitgebring in 'n wonderbare lig of jy leef nog hier in die skemer iewers rond. Jy dink dalk jy is weggeruk. Jy leef dalk as 'n mens wat elke Sondag kerk toe kom en by die kerk oor Jesus praat, maar in jou lewe, wanneer jy vanaand in daai laaste oomblik van jou dag jou oë toemaak, dan praat jy met jouself en nie met God nie. Dis die aanklag. Vergewe my, kan ek die huisligte kry asseblief? Jammer YouTube, maar ouens Werk net saam met my. Die woord sê julle is die uitverkore volk. Wie's die uitverkore volk? Ons. Wie moet vertel van Jesus se liefde? Wie moet gaan na die wêreld toe wat smag na 'n verlosser? Kan ek dit harder kry asseblief? Wie? Die kerk in Suid-Afrika. Die kerk moet opstaan. Ons is 'n sleeping giant. Ons ken nie die uitvloed van ons mag nie, maar ons getuienis dra die mag om op te staan in 'n wêreld. Ek kan nie verstaan hoekom mense kan leef in 'n wêreld waar waar, waar miskien moet ek dit so sê. My kollegas steel nie geld nie. My kollegas gebruik nie die naam van die Here uitelik nie. My kollegas verduister nie miljoene om kontrakte te kry nie. Dis hele wêreld kerk van Suid-Afrika. Dis hele wêreld wat kan opstaan teen die ongeregtigheid van hierdie wêreld en Jesus se verlossing kan inspreek om iets van Jesus se verlossing in hierdie lig in te bring. Want julle is uitgeruk uit die duisternis en lewe in 'n wonderbare lig. So weer eens, die vraag is: wie moet dit doen? Ons moet dit doen. Dis wat die woord sê. Julle is die uitverkore volk. Julle is die nasie wat vir God gevat is. Julle behoort nie aan julleself nie. So jou drome en dit wat jy graag wil doen in jou lewe en jou aspirasies en jou ambisie in hierdie wêreld wat gewoonlik net geld is, wat gewoonlik net status is, is nul. Dis duisternis teenoor God se ambisie wat sê julle. Want hoor wat sê die woord. Hoe julle dit maak my opgewonde. Hulle sal luister. Mag dit wees dat ons eendag in die hemel kom Here vir ons die skares Mag dit wees dat die Here eendag vir ons in die hemel die skares wys omdat ons gepraat het. Omdat ons die mandaat wat God vir ons gegee het Ek wil amper sê 4 keer. doen. En dit waar begin dit begin by die voete van Jesus. Begin by die voete van Jesus. Vriende, die Chinese kerk is vir ons 'n voorbeeld in dit. Hulle seën ons so vandag. Die blote feit dat hulle hier is, kom seën ons. Het jy geweet dat in 1949, net toe die Koue Oorlog begin het, toe die kommunisme die gordyn gesak het, was daar 750 wedergebore, 750000 wedergebore kinders van God in China. Vandag is ons onseker oor hoeveel daar is. Party bronne sê dat daar 30 miljoen gelowiges is. is. Ander bronne en dis baie konservatief. Ander bronne sê dat daar 100 miljoen gelowiges is. Ander bronne sê dat ehm um, dat daar 200 miljoen bronne is of gelowiges is. Daar's een wat ou wat skryf, hy sê only God knows in een generasie. In een generasie. Hierdie ouens het geluister toe God gepraat het. Toe God gesê het julle daarteen. Hulle het iets verstaan daarvan. Francis Chan maak 'n onderskeid tussen die tussen die, die die die kerk in Rusland en die kerk in China, albei agter die eystergordyn. Die kerk in Rusland was gebou om uh eh, strukture en hiërargieë en mense en ordes. Die kerk in en dit gevou. Die oomblik toe die koue oorlog kom en die en die kerk uitroei, toe is die kerk dood. Maar die kerk in China het gefloreer. Die kerk in China het eksponensieel gegroei. In een generasie ten minste 40 keer groter geword het, 60 keer groter, 80 keer groter. Hoekom? Omdat hulle in die lig gelewe het, omdat hulle in die wonderbare lig van Jesus was. Omdat hulle by die voete van Jesus gesit het, hulle kon nie anders nie. Daar's soveel vervolging in die kerk van China dat hulle gegroei het dat hulle bymekaar gekom het en geleef het dit ten spyte van die vervolging. Het jy geweet dat dat in China is daar van die mees gesofistikeerde surveillance in jou lewe? In die einde van 2019 is daar 450 miljoen kameras wat die mense van China dophou. Hulle het 'n stelsel wat hulle noem 'n citizen score' wat jou dop hou waar jy werk, hoe jy reis tot by jou werk, waar jy bly, met watter vriende jy is of met wie jy vriende is en of daai mense betroubaar is of nie, wat jy koop, hoe jy dit koop, uh, hoe jy reis, alles word dopgehou en alles word saamgevoeg in 'n tipe van 'n kredietskoor. En dit bepaal eintlik jou hele lewe. Dit bepaal hoe jy rentekoerse betaal, hoe jy kredietwaardig is, dit bepaal wat se voorregte jy het in terme van belastings en al die goed. Dis terrible. Maar ten spyte hiervan leef hulle met 'n oortuiging. Die werkers in China vertel ons hierdie fantastiese stories dat dat um, as hulle terugkom uit die land uit en hulle kom terug na Suid-Afrika toe voor hulle vlieg, dan word daar vir hulle gesê, jy het hierdie tyd ingekom, jy het met daai ou gesprek gehad, jy het dit gesê toe jy met daai ou in gesprek was. Hulle het so so gesofistikeerde surveillance dat hulle self die vibrasies op vensters kan opneem om te kan weet wat die mense sê is amper half die teenoorgestelde van Jesaja 6. Die Chinese regering het oë wat nie kan sien nie, het ore wat nie kan hoor nie. Maar die kerk groei. My vraag is hoekom? Ek glo die antwoord lê in Openbaring 12. Openbaring 12 is die verhaal van die kerk wat 'n kind laat gebore word. En 'n draak die duiwel. En dit is nie toevallig dat 'n draak 'n Chinese simbool is nie. Die duiwel wat die kind wil steel. Maar dan sê vers 11, hulle het self die oorwinning. Dis die mense, die kerk, die vrou. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was nie om vir hom te sterf nie. Jy sien my vriend, dis die uitdaging wat ek en jy het. Die kerk in China verstaan iets van sterf in jouself. Die kerk in China verstaan iets van dit gaan oor die oor die wonderbare lig waarna ek is. Dit gaan oor die voete van Jesus. Dit gaan oor om verhouding met Jesus te leef en nie 'n godsdiens of ritueel van elke week kerk toe kom en lekker dinge. Dit gaan oor as jy Jesus het, dan het jy lewe. En dan beteken dit die res van my lewe is irrelevant. Dan beteken dit wat ek kry en wat ek ry en waar ek bly, Jan Lou beteken niks. Want dit gaan oor hom. Dan beteken dit ek het 'n ek het amper tronkstraf as 'n rite of passage. Ek word vervolg en ek's bly daaroor. Want dis eg wat in my hart leef. So die vraag vir die kerk in Suid-Afrika as die kerk in China by ons kuier is, is ons bereid om ons lewens af te lê? Ons word beskerm deur die bloed van die lam verseker. Is ons bereid om Jesus liewer te hê as myself? Paulus leer ons 5 dinge oor evangelisasie. Hy leer ons vyf goed van Exangelion. Van om God te loof vir sy wonderbare lig en eenvoudig net daar te praat. Die eerste is hy leer waar Paulus gepraat het. Paulus het oral gepraat. Hy het in boeye gepraat in Handelinge 28. Hy was geboei aan 'n soldaat. Maar dit hou hom nie terug nie. As jy Handelinge lees, dan lees jy van hoe hy op strande gepraat het, hoe hy op see gepraat het, hoe hy in sinagoges gepraat het, hoe hy in huise gepraat het, hoe hy op markpleine gepraat het. Paulus het eenvoudig oral en op enige plek die evangelie van Jesus gedeel. Kolossense 4 vers 5 skryf hy: "Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste van elke geleentheid." Jy sien dis wat Paulus wil hê. Hy wil hê ons moet so 'n vitaliteit, so 'n energie in ons harte hê, so 'n opgewondenheid oor die duisternis wat ons uit weggeruk is en in die wonderbare lig geplaas is, dat ons nie anders kan as om te praat nie. In ons kantore, in ons huise, in ons vriendskappe, terwyl ons sport speel, terwyl ons shopping doen, wherever ook al waar ons is, praat oor Jesus, praat oor die redding, praat oor die verlossingsdade. Dis waaroor dit gaan. Weet jy hoe hy gepraat? Hy praat met liefde. Dis sy patroon. Hy is so lief vir hierdie volk Israel. Hulle haat hom, hulle bespot hom, hulle maak hom seer, maar hy kom terug na hulle toe want hy is lief vir hulle. Hy kan nie dink dat sy mense verlore moet gaan om nie Jesus te ken nie. Daarom is daar 'n besorgdheid in sy hart. Dis hoe hy praat. Hy praat met liefde en hoe hy praat, hy praat met die Bybel. Met alles wat hy sê, gwat hy terug Bybel toe. In Athene wanneer hy praat oor die onbekende godheid, die afgod aan die onbekende godheid, dan praat hy Bybel sonder om een keer te sê dit staan daar en daar en daar. Hy praat woord. En hoor mooi, hy praat Ou Testament, nê? Nee? Hy het nog nie die Nuwe Testament geskryf toe nie. Hy praat heeltyd vanuit die geskrifte. Dis wat Jesus, ag, dis wat Paulus doen. Ons leer ook wanneer hy praat. Vers 17, hy praat dadelik. Sy bokse is nog nie uitgepak nie. Maar hy praat dadelik. In ons terme het hy nog nie gedekkerheid nie. Hy praat dadelik. Hy roep die ouens onmiddellik want ek is so lief vir julle. Ek het 'n boodskap wat ek vertel. Ek is uit die duisternis in 'n wonderbare lig in. Ek kan nie anders as om die verlossingsdade van Jesus te praat nie. Vers 23, hy praat sonder om moeg te word van vroegoggend tot laat aand. Vers 31, hy praat sonder om op te hou. Vir 2 jaar hou hy aan. Ons weet nie hoe lank nog hy aangehou het nie. In vers 31, hy praat met boldness, met vrymoedigheid praat Paulus. En dis hoekom hy vir Timoteus skryf 2 Timoteus 4 vers 2. Hou aan om die woord te leer, tydig en ontydig. Of dit nou pas in die konteks en of dit nou nie pas in die konteks nie. Of jy nou vir mense wil te tevrede stel en of jy nou nie vir mense tevrede verstaan nie, praat net die woord. Leer net die Bybel want dit kan mense uit die duisternis uitvat na die wonderbare lig. Ons lees teenoor wie Paulus gepraat het. O, dit is dan maklik vir ons om te kies met wie ons wil praat, om te kies met wie ons verhoudings wil hê, maar Paulus het met almal gepraat, met Jode en met nie-Jode. En dis hoekom hy sê hulle sal luister. Daar's 'n pragtige verhaal in Handelinge 10. In Handelinge 10 sit Petrus op die dak van die huis van Simon die leerloier. En hy's honger en hy bid. En iewes skielik gaan hy in geesvervoering en hy sien 'n doek wat afkom met rein diere en onrein diere. En God sê vir hom: "Slag en eet." En Petrus sê: "Maar maar Here, hoe kan ek iets wat onrein is? Nog nooit het ek iets wat onrein is geëet nie." En God sê: "Hoe kan jy, mens, iets wat rein, wat ek rein verklaar het, onrein verklaar?" God kom breek al sy vooropgestelde teologiese, maar ook sosiale grense totaal af. En dieselfde tyd wat hy die geesvervoering kry, kry Kornelius 'n heiden aan die ander kant van die van die wêreld in Macedonië kry hy die visioen om na Simon toe te kom, na Petrus toe te kom en hy stuur sy mense. En dan sê dit in vers 28 hoofstuk 10, Handelinge 10 vers 28 sê Petrus vir die ouens: God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie geen mens. Paulus praat met almal. Kerk met wie praat ons? Daarom skryf Paulus in Kolossense 3 Kolossense 3 vers 11. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood, besny of onbesny, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry is nie. Hier is Christus alles en in almal. Christus. Die laaste ding waaroor gaan Paulus se evangelisasie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor die opstanding. Dit gaan oor die waarheid. En dis dit. Dit Ja, hy leer hulle die dogma. Ja, hy spreek in die wêreld in. Maar Paulus praat nie oor twisvrae nie. Hy word nie 'n politieke leier nie. Hy bly by Jesus. Dis wat hy sê in Handelinge 20 vers 24 wat sy lewenstaak is, dubbelpunt. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. So ek sluit af kerk in Suid-Afrika en kerk in China. Jesaja 6 het 4 keer die volk veroordeel omdat hulle 'n ongeloof in hulle hart gehad het. En daarom lê die mandaat wat God oorspronklik beplan het vir die volk Israel lê by ons. Daarom word die verantwoordelikheid oorgedra na ons toe om die verlossingsdade te verkondig sodat mense van die duisternis geruk kan word na 'n wonderbare lig. Dis nie meer hulle nie, dis ons. En daarom was die uitdaging daai oggend by die swembad so groot. Want die dragonfly wil verdrink. van China se bevolking is onbereik met die evangelie. 90% uit die 554 volkegroepe ons het 11 is daar 445 wat nie 'n Bybel of 'n evangelis het nie 90% maar die goeie nuus vanoggend is dat ons hoef nie China toe te gaan nie China is reeds by ons oom Piet en Esther wat daar aan die ander kant sit, is sendelinge gewees hulle hele lewe lank en eendag lank gebid vir die Here gevra China gaan verlore. Hoekom is daar so min Suid-Afrikaanse sendelinge wat China toe gaan? Hoekom het niemand 'n hart vir die slymerende reus nie? Hoekom is 90%, ek weet nie toe, miskien meer, Hoekom is so baie van hierdie land versleier vir die evangelie? Toe wys die Here vir oom Peet dat hy moet gereed maak, China kom hiernatoe. En dan kan die kerk in Suid-Afrika wakker gemaak word. Gemobiliseer word. Hulle mandaat vat om by die nasies uit te kom. Hoor julle die guns van God op ons? Hoor julle die genade wat God vir ons gee sodat ons nie ook Jesaja 6 se verdoeming hoef te tref nie. En toe hy 'n paar weke gelede die flyer sien van ons Chinese werkswinkel omdat die dragonfly verdrink het, toe weet hy die tyd is hier. destyds die Here met hom gepraat het, het hy 40000 Chinese Nuwe Testamente gekoop. As 'n profetiese gehoorsaamheidsdaad om te sê Here, die kerk is gereed vir 'n tyd soos nou. Julle daarin teenoor Ons wil vandag vir elke gesin een gee. Wat in jou huis moet lê. Wat in jou kar moet brand. Wat in jou handsak 'n magneet moet wees vir die Chinese, soms wie jy woon en werk en leef. Ons wil jou uitdaag om hierdie hierdie mense wat alleen is, wat geïsoleerd is, Hulle woon dikwels agter in hulle winkels. Ons kan hulle of verwelkom of ons kan hulle kan of ons hulle of ons kan hulle ignoreer. Maar kom ons bereik hulle met die evangelie. Daar's vir elke gelowige, elke gesin 'n Chinese Bybel. As jy as jy 'n Chinese netwerk het of jy koop gereeld Chinese kos, wat kom haal meer asseblief. Kom ons evangeliseer die nasies wat op ons voorstoep is by die deure. By die deure, miskien kan julle inzoom op my foon. Hm. Is daar ook vir elke oue stiker? Wat sê made in China? Maar wat jy gaan onthou. Made for China. Ons is 'n kerk gemaak vir die heidene nasies. Ons is 'n kerk gemaak om die verlossingsdade van Jesus te verkondig. Dis ons DNA. Dis ons geestelike bloed wat deur ons loop. Dis waarmee ons besig is. Ons is nie besig om op voorblaaie van koerante te wees of besig om allerlei dinge te doen nie. Ons is nie besig om kerk te bou of kerk te plant of kerk te wat ook al te speel nie. Ons taak is om mense te vertel van die redding in Jesus. En daarom hierdie aksie. Ons wil jou uitnooi. Kom kerk in Suid-Afrika. Kom ons word wakker saam met die Chinese kerk. Kom ons verstaan iets van God wat ons weggeruk het uit duisternis na 'n wonderbare lig. Kom ons kyk en hou ons prioriteite in die hemel soos die Chinese kerk. Kom ons vat die wêreld se swaar kry en die wêreld se turmoil en die wêreld se vervolging met 'n smile met 'n danksegging omdat ons doen wat God wil hê ons moet doen. Dis ons uitdaging. Kom kerk. they are made in China. You are made for China. Het ek 'n amen daarop? Is julle gereed om saam met my die verlossingsdade van Jesus te verkondig? Is julle gereed? Sal julle saam met my opstaan om te sê, Here, ons is gereed? Kan ons in in in aksie en beweging bid? sal julle opstaan julle daarin teen ons wat wat nou die verlossingsdade van Jesus moet verkondig kan ons hande vat kan ons sê Here ons is gereed hiervoor Here ons kom as kerk na u toe ons kom staan Here want ons wil gereed wees vir die opdrag wat u vir ons gee die mandaat is nie meer by Israel nie die mandaat is nou by ons en die mandaat is om gehoorsaam te wees want hulle sal luister U het ons weggeruk uit duisternis, U het ons ingesit in wonderbare lig. Ons sit aan U voete, Here. Ons wil gehoorsaam wees. Ons wil evangeliseer. Oral waar ons gaan, wil ons vertel van U grootheid. Wil ons U naam besing, wil ons U dade verkondig omdat U goed is en omdat U groot is en omdat U ons God is. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons nie in duisternis leef nie, maar dat U ons weggeruk het en dat U vir ons 'n mandaat gegee het. Dit is ons mission song. Dit is die lied wat ons wil sing in hierdie wêreld. Here, ons wil gehoorsaam wees. Ons wil opstaan. Ons wil hande vat met die wêreld rondom ons en gehoorsaam wees aan U. Ons eer U as ons God en ons koning. Amen.